Hola, mamá. No, no llegué. Bueno, estoy entrando al portal. Sí, espera, espera que miro. Uh, no, eso de publicidad. Te llamo más tarde, ¿vale? Que sí que te llamo más tarde. Pues no sé, mañana, por la mañana, ¿vale? Que sí, mamá. Chao, mamá, chao, chao. Ha ha ha. gusta la película.